on va faire une infrastructure avec des containers, donc ici sur le site. L'idée c'est de construire maintenant, une, de, lancer un concours mhm. d'architecture en plaçant plusieurs containers, donc pour avoir un lieu quand même beaucoup plus grand, voilà, mais qui reste à dimension euh, de ce site créer autre chose. ici, on est dans le site industriel. Donc ça, c'était l'époque 18e, 19e, euh, donc l'époque de la sidérurgie. Donc cette idée, elle est là, c'est de, relier un petit peu nature, euh, patrimoine euh, et art contemporain. Des personnes viennent de l'extérieur, quand ils viennent de, Bruxelles, de Liège, de, Belgique, partout, c'est de dire, bon voilà, si vous avez deux jours, vous allez un jour à Metz, vous allez vous repasser le lendemain matin au Midam, au Casino Luxembourg, ah, si c'est des gens intéressés. Et puis, euh, vous terminez votre promenade ici par une promenade en plein air euh, où vous découvrez aussi notre travail. On a vraiment envie de s'ouvrir euh, à, toute forme qui nous semble importante et qui nous semble importante à partager avec le public. Internet nous permet aussi aujourd'hui de ne pas être trop isolés. Les expositions ici du centre, ils sont aussi sur Plurinet. Ils sont aussi citoyens oui, bien sûr, parce qu'on essaie de, voilà, de, voir, euh, Audrey s'occupe de, ça, donc de la promotion. Donc on essaie d'être présent sur, là, où on, doit être présent. Je crois que c'est important, justement, ces sites qui, sont, euh, euh, qui reprennent un petit peu toute l'information au niveau de la grande région, ça me paraît vraiment important. Et depuis quand vous êtes présent sur, le sur ah, Je crois depuis le début. Oui, je crois que c'est depuis le début, parce que je me souviens être allé à la présentation faite par la communauté française à la Namur de Plurionette, voilà. Je ne sais pas qu'on était les premiers, mais en tout cas on les premiers. on peut dire que le centre est vraiment bien intégré, et il est aussi, bon, euh, par rapport à, une idée en général, au niveau de la Belgique, au niveau de la grande région, de plus en plus de gens qui viennent euh, vers ce centre-ci. Je crois qu'il y a encore du travail à faire par rapport à ça, c'est d'inviter les gens de Belgique à aller vers le Luxembourg, vers la loi française et vice versa.